の一打入魂その操作の邪魔だよ任せてくれたまえクリミナルプリズン一打入安心系 不死鳥よ羽ばたけこの輝きに見とれなさいエンド・オブ・フェニックスいいねへい一打に何発でも打ち込むわニュー 任せてくれたまえクリミナルプリズン ニューイヤーバーストいい推理ねくなとぼうよやっちゃうよファントムボールいいじゃないたまには食うかも一度入校レルなのお友達 不死鳥よ羽ばたけこの輝きに見とれなさいエンド・オブ・フェニックスその調子が燃え上がるこの謎が解任せてくれたまえクリミナル・プリズンその調子よ負けないわ こんなもんよ